δίνονται τρία φορτισμένα σώματα και μας ζητείτε να υπολογίσουμε το συνολικό του φορτίο. Το σώμα 1 έχει φορτίο Q1 2 x 10 στη δευτέρα Το σώμα 2 έχει φορτίο Q2 5 x 10 στη τρίτη νάνο Και το σώμα 3 έχει φορτίο Q3 3 3 x 10 στην έκτη πικό κουλόμπ. Επειδή το ηλεκτρικό φορτίο είναι ένα μονόμετρο μέγεθο, το συνολικό φορτίο των τριών σωμάτων θα δίνεται από τη σχέση Q ολικό ίσον Q1 συν Q2 συν Q3. Για να προσθέσουμε όμω τα φορτία μεταξύ του, πρέπει όλα να βρίσκονται στην ίδια μονάδα μέτρηση. Α επιλέξουμε να τα μετατρέψουμε όλα σε μίλι κουλό. Α μετατρέψουμε λοιπόν το φορτίο Q2 σε μίλι κουλό. Το 1 νανοκουλόμπ είναι ίσο με 10 6 μίλι κουλόμπ, άρα το φορτίο Q2 θα είναι 5 x 10 στην τρίτη επί 10 6 μιλικουλόμπ. Δηλαδή 5 x 10 στην 3 μείον 6 μιλικουλόμπ, δηλαδή 5 x 10 στην μείον 3 μιλικουλόμπ. Ας μετατρέψουμε τώρα το φορτίο Q3 σε μιλικουλόμπ. Το ένα πίκο κουλόμπ είναι ίσο με 10 στη μείον 12 κουλόμπ. Δηλαδή, το 1 κουλόμπ είναι ίσο με 1 προς 10 στη μείον 12 πίκο κουλόμπ, όπου τελικά βρίσκουμε ότι το 1 κουλόμπ είναι ίσο με 10 στη 12 πίκο κουλόμπ. Όμω, από τη θεωρία ξέρουμε ότι το ένα κουλόμπ είναι ίσο με 10 στην τρίτη μίλι κουλόμπ. Αφού τα πρώτα μέλη είναι ίσα, θα είναι και τα δεύτερα. Επομένω, 10 στην τρίτη μίλι κουλόμπ θα είναι ίσα με 10 στην 12η πίκο κουλόμπ. σε αυτή τη σχέση τώρα στου πίκο κουλόμπ, έχουμε ένα πίκο κουλόμπ είναι ίσο με 10 στην τρίτη προ 10 στην 12η, δηλαδή ίσο με 10 στην 3 μείον 12, δηλαδή ίσο με 10 στην 9 μίλι κουλόμπια, Τελικά, ένα πίκο κουλόμπ είναι ίσο με 10 στην 9 μίλι κουλόμπ. Επομένω, το φορτίο Q3 θα είναι ίσο με 3 επί 10 στην έκτη κουλόμπ, δηλαδή ίσο με 3 επί 10 στην επί 10 σημείο 9 μιλικουλόμπ, δηλαδή μετά από πράξει Q3 είναι ίσο με 3 επί 10 στην 3 κουλόμπ. Τέλο, το φορτίο Q1 είναι ήδη σε κουλόμπ, επομένω μπορούμε τώρα πια να προσθέσουμε τα τρία μα φορτία. Το συνολικό φορτίο λοιπόν των τριών σωμάτων θα είναι ίσο με 3 επί 10 στη μείον 3, συν 5 επί 10 στη μείον 3, συν 2 επί 10 στη Δευτέρα. Δηλαδή Q ολικό είναι ίσο με 8 επί 10 στη μείον 3, συν 2 επί 10 στη Δευτέρα, δηλαδή ίσο με 0,008 συν 200, όπου τελικά το συνολικό φορτίο του συστήματος σωμάτων είναι Q ολικό ίσο 200,008 μίλι